Kalimnos yollarındayız. Win win win yapıyoruz. Az sonra benzin alacağız. Kaldırım yok yolda kaldırım. İnsanlar da yoldan yürüyor biz de. Bin bir güçlükle kaleye doğru çıkıyoruz. Kale olan Kristo Arya Castle'a geldik. Böyle çok yıkıntı. şekilde. Bir de Kalimnos manzarası var birazcık. Birkaç yelkenli geliyor gidiyor. Yani şemsiye, şezlong parası ödenmez burada. Ne yersen ne içersen. Ha bu arada da böyle hani aa içki içmediler, aa rakı yapmadılar diye de kimse size surat asmaz. Kalimnos adasının bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Bu adayı yıllar önce e, İtalyan dağcılar çok güzel kaya tırmanışı yapılıyor diye, rock climbing diye keşfetmişler. E, sonra da bayağı ünü yayılmış. Burada çok fazla bulacaksınız. E, dağ tırmanışı, e, dükkanları olsun, kampları olsun, otelleri olsun. E, Kaya Tırmanış Festivali var hatta yakında. Tam tarihini söylerim. Rock Climbing in Kalimnos diye yazarsanız Google'da harika şeyler bulursunuz. Ve yollarda hep e, rotaları işaretlemişler. Sektör 1, Sektör 2 diyerekten. Arginonta'nın plajı. Güzel bir iki taverna var. Yine şeyler bedava. Şezlong şemsiye. Yerdeki çakıllar bana Antalya Konya altını hatırlattı. Çok güzel gözüküyor. Şimdi burada giroz pita yiyeceğiz galiba. Mert Bey gidiyor. Mert ben bir 5 dakika uyuyacağım dedi. Oldu size yarım saat. Primera from Kalimnos. Kalimnos'ta bugün neler yaptık Mert'im? Bugün Sabah önce kaleye gittik. Ama sabah ne yaptık önce? Sabah ha motor kiraladık sabah. 15 euroya çantalı 125'lik mi 150'lik mi bir scooter kiraladık 24 saat. 6 euroya da benzin aldık. Depoyu fullledik. Muhtemelen içinde kalacak. Ondan sonra Cığma. iki tane kale var merkezde. Birisinde yel değirmenleri var. Birisi büyük kale. İçinde bir sürü yapılaşma var. Ee, bunları gezdik. İkisini de drone'a çektik fakat drone bir şekilde bunları sildi. O yüzden artık yok. Evet çok üzüldük ya. O kale yani çok önemliydi. 11. yüzyıldan kalmaydı baktık. Artık yok. Ya, tırmanması da çok zordu yani oraya. Aynen. Neyse ya kısmet. Biz gördük. <laughs> Artık ne yapalım. Ne yapalım? Mirties ve Masori tarafında takıldık. Oralar bu arada gençler için number one Evet, bence yani. en- Adanın en cancanlı Can yeri. canlı yeri orası ama öyle club falan hani müzik falan bir şey beklemeyin. Can can derken insan var en azından. Çünkü çoğu Güzel yerde insan var. bile yok. Sıkılmazsınız yani. Plaj çok güzel ama kum. Burası? Burası Arginonta. Burası da güzel bir yer. Tatlı plajı var. İki tane tavernacık var. Burası çok bakir. Çakıl bir plaj var. Su inanılmaz temiz. Dalga sıfır. Bu arada alfama kavuştum. Allah'ıma bin şükür. <laughs> Alfa en çok iyi bira. güzel bira. Mitos, ı -ı, alfa. Dağcılar var bakın. Tırmanıyorlar kayalara. Bakın burası Bizanslardan kalma Ea Theodoros Kilisesi. Şu mezarların bakımlılığına, şu güzelliğine bir baksanıza. Tertemiz, pırıl pırıl. Fotoğraflarını koymuşlar. Artık burası Vati'deki, Vati Vadisi'ndeki son köy olan Rina. Burası bir aslında fiyort, löngöz. Güzel tatlı bir meydanı ve dar bir fiyordu var. Lokma desiyor Mark. Euro is Okay or no? Huh? Okay enough. All right. Burada her şeyi bulabilirsiniz. All what sauce? All mix or just one sauce? Isn't chocolate? Isn't sugar? Mert'im ne yapıyorsun? Şu an lokma desiyoruz. Kısacası pişi. <laughs> evet, tatlı pişi, pişi. lokma. Ee, ister çikolatalı yapıyorlar, ister işte ballı tarçınlı, istersen e, pudra şeker tarçınlı yapıyorlar. Pudra şekeri yakışır buna bak. Çok güzel olur ama çikolatalı aldık. Vatif Yurdu'na geldiğinizde arkadaşların yaptığı gibi demir atabilirsiniz. Kıştan kara olursunuz. Hemen arkada restoranlar, Tulimanaki mesela. Yelkenli oraya e, aborda olmuş kayalara. <laughs> Aynen hiç öyle görmemiştik. Burada böyle sörf vesaire, kayak kiralamak çok moda. Şimdi bu yanlarda bir sürü minik minik koy varmış böyle Hmm. normal yolla gidilmeyen. Şişme botlu olur. Şişme bot ya da işte kano kiralayabiliyorsunuz. Evet. Nereden geldik biz de? Şu küçük ince adanın arkası Pserimos. Uzakta gözüken yer Kos. Burada balık çiftlikleri var bu koyda. Burası da demir yeri. Atılabilir. günaydın. Şimdi saat sabah 8.30 civarı. Ee, kalktık. Ee, ilk iş motosiklet kiraladığımız yere gittik. Motoru teslim ettik. Tabi motorcu yok yerinde. Biz de anahtarı bıraktık. Ee, bazen öyle oluyor buralarda. Onlar geç açabiliyor. Ee, sonra Port Polis'e gittik. Transitloğa çıkış vuruyorlar. Bu şart yani. Bu şekilde olması gerekiyor. Her adanın eğer ana limanına girecekseniz giriş ve çıkış yapıyorsunuz. İç hatlarda olsak bile şimdi Leros'a gideceğiz. Oraya da Leros diye yazdılar. Yani bugün gitmek önemli değil. 3 gün sonra git, 5 gün sonra git ama e, yani oraya gitsen yok. Gitmesen de olur. Başka adaya gitsen de olur. Ama öyle yazıyorlar işte. Vaziyet bu. Şimdi birkaç yer gezeceğiz. Birkaç koy ve adaya gideceğiz Telendos. Sonra kuzeye çıkacağız Kalimnos'tan. Kalimnos'tan ayrıldık. Bay bay Kalimnos. Bay bay Potia. Bye. Hemen bakın şu sancağındaki mendirekte pasaport polisi. Öyle evlerinde oturup televizyon izlemiyorlar. Balkonlarında tıkılı tıkılı yaşamıyorlar. Gayet sokakta bir yaşam sürüyorlar. Sohbet ederek, Mutlaka muhabbet ederek. herkes. koyumuz Viladiye'ye geldik. Burası popüler bir demir yeriymiş herhalde. Çünkü bütün tekneler burada. Demirde. Viladiye biraz ağzı batıya bakıyor gibi hafif ama kapalı. Melteme. Tatlı bir yer. Bir iki taverna falan var. Gene sahilde gözüküyor zaten. Hava biraz kapalı bugün. Şöyle kayıklar var. Birkaç Türk yatı var. Su çok güzel. 5 metreye demir attık. Dip kum ve erişte karışık. Telandos Adası'na biraz daha yakın plan bakıyoruz. Emborios görünen yer. Adanın kuzeyi yine bakıyor koy. Bu adada devamlı böyle şeyler var. Ee, mağaramsı Böyle kırıklar, delikler yani. Omporya'da koy çok derin olduğu için ne yapmışlar Mert? He? Ne yapmışlar burada? Vallahi çok derin. Şu an bile e, sahile çok yakın olmamıza rağmen 15 metre falan. Bakın çok yakınız. Şu an biz artist restoranın... Artistiko. Hep şamandıra yapmıştır arkadaşlar şöyle şöyle. Bakın herkes onlara bağlanıyor. İyi yapmışlar. Aynen. Bu çok güzel bir sistem. Gayet de kolay bağlanıyor. Bakın bir sürü var. Takıçla tutup çekip bağlıyorsun. Hiçbir Sonra da restoranımızda yiyip içiyorsun. Şimdi küçük Doris geziyor buralarda. Büyük kare. Doris de burada. Küçük Doris bizi karaya getirdi. Böyle bir beach para geldik. Birazcık bakalım bakalım neler varmış. Şimdi balıkçı dayı balığından döndü. Ee, hemen yanımızdaki tonoza bağlayacak. Onun kendi tonozu. Göstereyim şöyle. Şu sarı tonoz onun. Size Barbayanlı'yla bir selam veriyorum bugün. Barbayanlı yeşil tercih ediyoruz. Bu daha çok aromalı, aniotlu. Bu arada Uzoy'la rakı aynı değil. Bizimki Amazon'dan yapılıyor. Bu Aniotun'dan yapılıyor. Hani çiçeği. Şu an uzolarımız başlangıç olarak geldi. Sonrasında devamı gelecek. Menümüzde... Menü ve musakka olacak menümüzde. Tabii ki yine kızarmış feta. Ha fırında feta istedik bu sefer güzel yapıyorlar. Salata da gelecek. Fiyatlardan bahset. Fiyatlar işte 20'lik uzo 7 euro. Yani ikişer e, şey çıkıyor. İkişer duble çıkar. Tekte daha çok çıkıyor. Tabii ki. Ondan sonra işte Musakka 8'di ama bizim Türk, Türkiye'deki Musakka'dan değil. Çok güzel bir şey. Harika yapıyorlar. 8 euro Musakkamız. Ee, salata kaçtı? O da Salata 7 euro. En pahalısı salata. Salat. Yani evet, Edirne'ye göre. tercih etmedik bugün. Yeter artık. Onu çok e, haz etmedik. Ee, o arkasından teta fırında olanı 5 euro. Sonra papalina, fiş. Ona bakmadım. O uygun şey oluyor onlar da genelde. herhalde bir 10. Yani 35 euro falan bir hesap gelecek gibi. Aa, aynen. 220 lira falan gelecek hesap. Aynen ve şöyle bir ortamdasınız yani denize bir metre. evet. Hava bu arada karanlık o yüzden böyle çekiyoruz. Çok güzel sıcacık. Neymiş? Şimdi bu mastikli ekmek, mastikalı ekmek. Mastiha. Ee, mastiha. El yapımı. Ee, burada yapılıyormuş. Artarsa dedi yarın götürün kahvaltıda yiyin dedi. Doğru çok e, yapılan bir türmüş. Hiç sakızlı ekmek yememiştim yani. Ya el yapımı sıcacık şu an. Şu an yemek lazım. yani. Bu normal el, Normal yapımı, ekmek. el yapımı ekmeğimiz. Evet sıcacık yani. Bu da sıcak ben de bakmak istiyorum. Bu zaten Greek salat. Üstündeki hayvan gibi feta <laughs> peynirinden anlayabilirsiniz. Evet, ben de 7 euro pahalı diyorum da yok ya öyle değil abi işte. Bu kadar büyük salata yani. Şimdi papalina'nın yarısını aldığımız halde Eda'ya bu boyutta bir papalina geldi büyük. Cunda da olsak ee, şöyle 5 tane. Fetamızı bitirdik. 5 tane papalina koyup Salatamızı da bitirdik. Burada musakkamız var. Yine pamuk gibi ya. Bir de küçük kedimiz var. Allah. Biraz Empora'da yürüyüşe çıktık.